крови. Когда постелью стала вам, Вам не грозит отныне старость, А кости прорастут травою, Ваш флаг слабеющий рукою. А Что мочится в не слагает песни а о мне Я ваша первая chat GPT. feel like